Hola, em dic Júlia, sóc de Bielorússia, sóc la professora d'espanyol, castellà i d'anglès. Tinc 27 anys, visc a Barcelona al barri El Carmel. No sóc casada però tinc parella. El meu nom és de Artemio, també és bielorús. Ara us vull presentar la meva família. La meva mare és diu Alina, té 49 anys. Ella és professora de bielorús. Ella es muy simpática y amable. Yo tengo una avia, es de Anastasia. Ella tiene 75 años. Es profesora en la escuela primaria. A la nueva familia parlan dos lenguas, el bielorruso y el ruso. Todos dos oficiales de Bielorrusia. A mes a mes yo parlo español y inglés. entre polonés y ucraniano. 1996, yo estudio en gimnasia lingüística. Aprendí a hablar español y inglés. Después ingreso a la Universidad Lingüística en Minsk, Bielorrusia. 10, 2007, estudio en la universidad y tengo mucha práctica de español e inglés en la escuela. Enseño a los niños de 12, 14 años pero siempre tengo ganas de ampliar sus conocimientos en las lenguas extranjeras. Días 2013-2015 Durante seis meses me convinden a en a Academia Militar de Bielorrusia. Trabajo como traductora a la Facultad de Preparación de los Cadets Extranjeros. Hago la traducción para los cadets venezolanos y para los oficiales bielorrusos. Desde nena tinc el somni de visitar Barcelona, Catalunya. El primer home que vaig conèixer va ser Antoni Gaudí. Les seves obres Sagrada Família, Parguell, La Pedrera, Casa Batlló. També em van impressionar molt Salvador Dalí i Picasso. I ara m'aple d'emocions ser la terra de gretes persones. La primera cosa que vull fer aquí és aprendre la llengua catalana. M'agrada quan la gent parla el seu idioma i de la seva pròpia cultura. Sobretot m'agrada conèixer llocs nous, m'agrada viatjar. Per això ara estic aquí per conèixer nou país i noves ciutats. Vull aprendre bé català i ampliar els meus coneixements en les llengües estrangeres. Moltes gràcies!